Merhaba arkadaşlar, hepinize iyi bayramlar diliyorum. Ee, bu herhalde 10. çekişim filandır videoyu. Ee, çünkü baya baya bir çektim, baya bir kastı filan. Dosyalar karıştı, cartcurt oldum. Ee, size bir, sizinle bir anlaşma yaptım diyeyim, yapmıştık diyelim. Ee, 60 beğeni sayfamıza. Ee, 52 abone, ya 50 abone karşılığında Magic Blue'un renk, renk serilerini paylaşacaktım. Yani renklerini paylaşacaktım. Ve bugün onu paylaşacağım. Size videonun altında vermiş olduğum linkten bu dosyayı elde edebilirsiniz. Hemen bunu işte nerelere atacağınızı, atabileceğinizi göstermek istiyorum. Ee, bu 32 bit ve 64 bit de aslında farklıdır diyeyim ama aynı e, şeyde aynı olarak geçiyor zaten. E, şöyle arkadaşlar bilgisayarıma gelin. Ben 64 bit olanı göstereceğim. Ya bugün baya bir hızlıyım kusura bakmayın. Kurban Bayramı'nın ilk günü. Bayramımız kutlu olsun ayrıca. Hatta sonradan izliyorsanız geçmiş bayramımız da kutlu olsun. Ee, evet 64 bit için yerel DXC e, program dosyaları x68 Docs Builder olacak arkadaşlar. Ya da Magic Bullion Logs olarak geçer. Girin ve orada Logs yazar. Onun içine atın. Yani onu açın ve içine atın. Zaten bende daha önceden atılmıştı. Çünkü bu video 10 defa çektiğim için artık yani biraz da hızlı olmaya çalışıyorum. Şu şekilde zaten gördüğünüz üzere. Bir dosyanın içinde gerçekten 5 10 üzeri de olabilir. 5 üzeri de olabilir. Gerçekten baya fazla var. Ee, şöyle 32 bit için yine aynı pozisyon. Yerel diskçe. Program files. Tabii ki bunu hani Magic Bluetooth D'ye kurduysanız D'ye kurulmuyor diye biliyorum. Ama C'de de aynı şekilde Magic Bluetooth e, Locks yazar ya da Lux Bullet yazar. E, tıklayın girin. Yine orada e, Lux klasör olacak. Onun içine atın. Ha, bu ne işe yarıyor? Ne işimize yaradı? Ne alt yapacağız? Ne yiyeceğiz bunları? Ne, ne neler yiyeceğiz? E, hemen onu da gösterelim. Ya da nasıl yapacaksınız? Hemen Vegas'ımız açılsın. Ve bir göz atalım. Evet öncelikle... Eee ben böyle inters video bitirerek açayım. Hemen oraya bir yazı yazmış gibi. Halt edelim. Evet. Bunu kapatalım. Vegas'ı büyütelim. Magic Blot. Ee, video fix bölümünden bakın. Video fix bölümünden Magic Blot Blocks olacak. Ona tıklayın ve burada efekti kısmı, e, efekti kısmı çıkacak. Oradan onu tutun. Videonun üstüne atın. Dilim takıldı. Ee, neyse arkadaşlar videonun üstüne attıktan sonra zaten şu şekilde edit diye bir kısım bu şekilde bir pencere gelecek. Oradan edit'e tıklayın. Edit'e tıkladıktan sonra geri kalan yapacağınız işlem basit. Ee, videomuzun şekline göre, şemaline göre yani rengini seçebilirsiniz. Bu şekilde. İşte açın. Açtığınızda zaten, zaten bayağı bir hunharca var. Böyle istediğinize bakarsınız, seçersiniz. Olay da budur bir tane sen yap diyorsun. Ben göreyim sen yap diyorsun. Hemen yapalım kardeşim. Seni de üzmeyelim. Ee, programlar. Fraps, full, ABP, roaldır, cart, curt, curt, cart. Bunda ne varmış bakalım. Evet. Şu iki saatte bir anca açılıyor da neyse artık ya. Evet arkadaşlar karkene. Akamamışız maalesef. Evet bunu atalım. Şöyle sen aşağı bir gider misin ya? Of of bir sürü karmaşa. Of. Evet. Şöyle saçma sapan oldu. Atalım hemen videomuzun üstüne edit kısmına gelelim. Bakın resmin zaten buraya gelecek. Mouse'un orta tekliğiyle falan büyütebilirsiniz. Ve istediğiniz bakın rengini, chartını, curtunu böyle seçebilirsiniz. Az evvel neydi şimdi ne oldu? Şöyle morlu seçelim. Gayet bayağı bir hoş durdu. Ee, bakın kenarları ne yaptı? İşte az evvelkinden hariç hatta şöyle bir ayıralım görelim. Az evvelkinden hariç e, kenarları bula, bulanıklaştırdı. Rengi biraz değiştirdi ve üst tarafı morlaştırdı. Hemen renksiz bölümüne bakalım. Tak. Tak. Görüyor musunuz arkadaşlar? Olayı görüyor musunuz? Olay budur ışıklandırma yaptı. Hoş bir görüntü sağladı sana. Ya neyse işte bu kadar. Zaten renk serisi de belli. Sizden istediklerimi yani çok az da olsa en azından bir emeğe saygı olduğunu anlamış olduk. Yine de teşekkürler. Neyse iyi günler iyi bayramlar dilerim. Hoşçakalın.